Dios los bendiga. Hoy vengo a presentarles cómo traducir nuestros devocionales, nuestra página web, a diferentes idiomas. Para iniciar, entremos a nuestra página. Como podemos ver, está por defecto en el idioma español. En la parte de abajo tenemos diferentes botones flotantes que dependiendo de nuestro dispositivo tendremos que deslizar hacia abajo por completo o estará allí como para cambiar el idioma seleccionamos sobre la bandera a la cual representa el idioma y automáticamente el devocional se traducirá en este idioma. De igual manera con los diferentes idiomas que tenemos disponibles, tales como el inglés, el francés, alemán, italiano, latín, portugués, ruso y español si deseamos ver el devocional en el idioma original. Debemos tener en cuenta que si cambiamos el idioma, se cambiará el idioma de la página completamente. También, al ser una herramienta con inteligencia artificial, las traducciones no serán completamente adaptadas al contexto, pero sí nos dará una gran idea sobre lo que trata el contenido. Y eso fue todo. Si desean algún otro idioma, les invito a que nos lo dejen en nuestros comentarios o nos escriban por mensaje directo. Si también deseas saber cómo cambiar el idioma en nuestros dispositivos móviles, les invito a que nos visiten en Instagram como arroba renovando el mundo o visitando el enlace en nuestra descripción. Dios los bendiga.